Хочешь окунуться в атмосферу любви и успеха и стать частью легендарного проекта? Теперь нас более 700 тысяч. И мы готовы показать, как выглядит победа. Компания Global Trend представляет. surishtirib bildim. Keyin menga Akbar aka juda yaxshi maslahatlar berib, Э, ishontirdilarda shu balzamni э, yaxshi ta'sir qilishiga juda ko'p joylarga bordim kasalim o'zi mani asli kasalim gepatit b bilan d bor edi dga davo chiqmagandi hali keyin ukraina qozog'istonlargacha bordim bormagan joyim qolmadi постоянно to'qqiz o'n o'n bir o'n ikkiga fibrozim fibroskani ko'tarilib ketardida keyin man tabletkalardan umuman tushira olmaganman million million pullarim ketib umuman tushira olmaganman tabiiy yo'l bilan ham rosa harakat qilganman e, soklarni ichib parhezlarni qilib rosa harakat qilganman tushmagan keyin mana shu balzamlarni maslahat qilib alloh yuragimga juda kuchli nima soldi ishonch soldi ixlos bilan ertalab soat to'rtda даже turib ichardim shu ertalab bo'lishini kutibda keyin ikki oydan keyin kelib natijani ko'rsam shu ishonmayman kechadan beri xursand bo'lib yuribman nima natija bo'ldi opajon sizda почти o'n ikki edi fibraskanim уже o'n to'rt o'n besh bo'lsa siroz boshlanadi degandi menga apparatda vrachlarimda keyin hozir ko'rsam уже yettiga tushdida mana analizlarim ha yettiga mana eshitishimiz bo'yicha oilaviy iste'mol qilibsizlar uydagilar bolalarim bilan ularda qanaqa rezultat natijalar bo'ldi manda e, to'qqiz oylik chaqaloqim bor edi to'qqiz oygacha disbakteriozam umuman bormagan joyim qolmadi faqat yam yashil kelardida ichi iring aralash shilimshiq narsa doim постоянно bo'lardi e, e, ichirmagan endi yosh bolaga faqat lakta shunaqa dorilar ichirib tinmasdan dori ichiradi birontasi foyda qilmasdi ko'm ko'p yam yashil kechalari uyqu yo'q edi juda kuchli edi ichagi chaqaloqni ichi qanday og'riydi o'shani даже hozir ko'rsangiz to'qqiz oylik почти e, sakkiz yarim oyligiga mana shuni berganimda yurib ketdi chopib tishlari даже tishlari chiqdi ham hozir umuman ichi ketmayaptida shunchalik xursandman hozir axlatini rangi vasha normal normaga sap sariq yaxshi bo'ladi. постоянно kun kut yashil bo'lib keladi sliz bilan bunday chilchiqlar bilan keladi o'sha slizlar ham yo'q kuniga bir marta axlat qiladi juda ham disbakteriozdan bo'lib ketdi nigora opa mana siz o'zingiz nima deb ayta olasiz o'zingizga o'xshagan bir bemorlar bemorlarga yoki bo'lmasam shu farzandi qiynalayotgan mana mana shunaqa opalarimizni singillarimizga nima deb ayta olasiz mahsulotimiz haqida mahsulot juda ham zo'r ekan men juda ko'p kompaniyalarga ko'p aldanganman boshqalar juda xatolarni ko'p qilganman to'g'risini aytsam xo'jayinni yashirincha ichdim xo'jayinim уже bo'ldi boshqa men senga bu kompaniyalar dorisini olib bermayman dedi boshida yashirincha ichib natijani bilganimdan keyin xo'jayinimga aytdim xo'jayinim keyin hozir aytsam ishonmayapti yettiga tushganiga xo'jayinim ham shokdada shu natija zo'r bo'lgani uchun mana shu o'ziga o'xshagan gepatit bd ayniqsa dni davosi yo'q doktorlar ham hayron doktorlar ham hayrona shularga maslahat berardim demakki bizani mahsulotimizdan mamnunsiz mayli rahmat shu o'zbekistonga kirgizib kelgan nimalarimizga juda kattakon rahmat akbar akaga rahmat termizdan salohat opaga rahmat u kishi bilan ham ko'p gaplashaman keyin boyagi qizimni kursdoshi e, o'sha bolani ismini bilmayman so'ramabman sababchi bo'lib qolgan u bola o'sha sababchi bo'lgan e, bolaga ota onasiga mingdan ming rahmat aytaman sog' bo'ling salomat bo'ling hech ham kasal bo'lmang rahmat Ты с нами, а значит ты победитель.